Aujourd'hui on a une petite carrière, on va essayer de trouver quelques, quelques sauts à faire. Je pense qu'il y a du fond, on va aller checker ça tout de suite. Let's go Bon là on doit aller se baigner, sauf qu'il n'y a pas assez de combi pour tout le monde. moi et Jérémy on va se sacrifier, on va y aller euh, en caleçon. Bon <laughs> les gars ils vont faire la même méthode Wim là, tout est dans la respiration. Ah <laughs> tu veux des dive dessus Ça dit quoi le death dive d'ici là En vrai là ça commence à faire déjà un petit peu peur. a combien Il y a genre 400 mètres maxi. Send it <laughs> Oh mec j'ai cru que j'allais mourir Là, c'est mieux, non C'est mieux, mais regarde, on voit les algues là. Faut sonder ici, les gars T'as dit quoi Il s'est rien vu. Bon bah je crois qu'on a trouvé le spot parfait. C'est pas hyper haut, je pense que ça fait 11 mètres, mais ça va être marrant pour lancer quelques petits accros. Allez ah, les gars Ah. Ah, j'ai eu trop peur de sirop en fait, du coup j'ai envoyé lentement. Ah oui. Et à la fin je me suis dit, oula, faut que je ramène les gens, et du coup j'ai tout ramené d'un coup et. Bon, ça va, j'ai pas fait ça, mais. ouais. <laughs> Comme ça, j'essaie de faire un truc à peu près droit. Je refais une trêve et ça part. Mais j'ai rien eu, vas-y, je refais, part. Hein on est à la fontaine, c'est un spot assez mythique à Rennes et euh, la West Coast ils traînait souvent ici. Ils avaient fait un saut de bras qui est assez gros, c'est du mur ici jusqu'au bout là-bas. Et là je pense que, je sais pas, j'ai envie de le refaire, je le sens bien aujourd'hui. Il commence un peu à pleuvoir, donc euh, le sol est un peu glissant, faudra que je fasse gaffe à ça. Et surtout il y a un, arbre là qui me gêne un petit peu avec les branches. Ce genre de jardinier. Tu vois je fais un nœud comme ça avec euh, les branches qui sont là. Et là peut-être que ça tient un petit peu. C'est déjà beaucoup mieux. Hein ça part oui. Ouais, bah là, ça part, c'est sûr. Let's go. je le Il était en train de discuter, en train de faire sa live Il était là, ok, je fais ça. Contrôle des angles morts, va. Je pense je vais faire mon truc. Petite blessure. Oui. Merci beaucoup. Hein. Ah, franchement, euh, il se blesse et il y a directement quelqu'un à la rescousse. Non. Ici, non, non, c'est plus. Ouais, ça vient de là. Mais franchement, merci madame, c'est gentil. Vous êtes infirmière dans la vie Ah non, pas du tout. Pas du tout. <laughs> c'est pas ma vocation première, non <laughs> euh, En tout cas, vous faites ça à merveille. Mais, là, avec un, avec un pansement, c'est sûr, il va réussir. c'est pour la prochaine. Merci, beaucoup, en tout cas. Ah dommage J'ai pas mis la BS On était... <laughs> J'ai pas mis la BS, ça a glissé, Tout ça c'est grâce au pansement de la, jeune dame là, euh, la jeune... <laughs> Tout ça c'est grâce au pansement de mamie là. Mm. tu m'as fait trop <laughs> Yes, le filming Du coup là, on est avec les gars à Rennes et j'ai repéré un petit front entre les deux murs là. On va essayer de faire une line à plusieurs, ça part. il fait peur un peu parce que le mur derrière il est bas et je sais pas si il y a des trucs là, des trucs en fer là, ça ça fait peur, je pas envie de me les manger dans les fesses là, ça va faire mal. Yes C'est magnifique Yes, bonne journée madame. Un double, saut. Un double saut. Go Go C'est gracieux, on peut dire que c'est gracieux. C'est bien, c'est bien. Bon allez, à vous parce que maintenant c'est bon. Petit check. Oh, il y a eu check, il y a eu le contact <laughs> Bonne journée, madame Yes. Ouais. Hey, mais mec, il a pas fait. Éclaté, il a bien. Qu'est-ce qui se passe, monsieur vélo ici, monsieur, c'est juste quelqu'un qui veut de ici. On fait juste du sport, monsieur, on ne veut pas dégrader. Mais, mais vous, super mais, peu importe, vous avez une plus privée ici. Ouais. Donc vous n'avez rien à y faire. Ok. Hein ça marche pas, bah, on fait juste euh, une bah, vous rien du tout, vous... on finit ce qu'on est en train de faire après on s'en va. Non, vous ne vous terminez rien du On veut juste faire une petite. En fait, on fait des enchaînements. Après, on y va, monsieur, pas de problème. Non, non, vous partez. Deux minutes. Deux, minutes, d'accord. Vous, vous pouvez mettre un top chrono, si vous voulez. Mais ne revenez pas, Et vous, on aurez, vous des emmerdements. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur. pas de skateboard. ah non, on n'a pas de skateboard, monsieur, vraiment. On n'a pas de skateboard. On est juste venu à vélo, mais on n'a pas de skateboard. On finit juste ce qu'on a à faire, mais on, s'en va. Merci beaucoup. Merci, monsieur. vous avez été très nombreux à nous les réclamer. Du coup, les pulls Holo sont dispo euh, à la vente sur notre site. N'hésitez pas à aller faire un tour euh, en description de la vidéo si ça vous intéresse. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À dimanche prochain pour de nouvelles aventures. Let's go